क्या हुआ मैं चेंज करके आती हूँ जानू जब कपड़े उतारने हैं तो पहनने की क्या जरूरत है मैं ऐसे कपड़े पहन के आऊंगी जिससे उतारने में और भी मजा आएगा ओह ओह kinky. Ooh. Come on, baby. हैं? अफ्रीकी पुंगी Oh! Are you a naughty boy? Yes, teacher. Should I punish you? Yes, please, teacher. Then remove your clothes and stand up on the bed. Yes, yes. Good teacher. Good teacher. I like my teacher. I like my teacher. I like my teacher. आज की रात ये मैन तुम्हें फुल फोर्स से प्यार करेगा पहले मैन फोर्स तो लगा लो man force of course how can I forget my force इसको लगा डाला तो लाइफ उड़ाला चंगेरी खाओगे चंगेरी खाओगे हाँ। आई आई ईश्वर तुम्हारे मम्मी डैडी घर पे नहीं है नहीं है इसलिए Perfect. Super. So tell me, who is your daddy? You're my daddy. So tell me, who is your daddy? You're my daddy. So tell me louder, who is your daddy? You are my daddy. Oh baby, आज रात मैं तुम्हें चांद पे ले जाऊं या तारों पे वो तो आपका रॉकेट देखकर ही बता पाऊंगी সাবস্ক্রাইব করুন সাকিব রক চ্যানেলকে সাথে বেল টিতে